hello and welcome friends Tally ERP 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के बना रहा हूं यहां पर जब हम टैली ईआरपी 9 को ओपन करते हैं तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का होता है जबकि हमने कंपनी बना रखी है पहली समस्या ये आती है बिगिनर्स को कि वो चाहते हैं स्टॉक आइटम बनाना स्टॉक आइटम कहां जाके बनता है देखिए ये ERP 9 है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाता है इन्वेंटरी इन्फो ये दिख रहा है आपको इन्वेंटरी इन्फो आप नेविगेशन की के मदद से इन्वेंटरी इन्फो पे आ सकते हैं जबकि अगर बात करें प्राइम की तो वहां पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है हालांकि प्राइम टैली ईआरपी 9 से ज्यादा आसान है टैली ईआरपी 9 की अपेक्षा प्राइम में कन्वीनियंस आपको ज्यादा मिल जाएगी ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर आपको इन्वेंटरी इन्फो मिलता है ठीक है आपको यहां पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिलता है जबकि आप देख सकते हैं ये टैली प्राइम है ईआरपी e 9 नहीं है ये यहाँ पर आपको कहीं भी इन्वेंटरी इन्फो जैसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता लेकिन ऊपर ही दिया हुआ है क्रिएट जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिएट का मतलब होता है बनाना तो जो भी आपको बनाना है चाहे आप स्टॉक आइटम बनाना चाहते हो चाहे आप लेजर क्रिएट करना चाहते हो जो भी आप बनाना चाहते हो यहाँ क्रिएट पे जाकर के डायरेक्टली बना सकते हैं जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको यहां पर शो मोर का ऑप्शन मिलता है ऊपर चेंज कंपनी दिया हुआ है शो मोर पे क्लिक कर देते हैं और भी फीचर्स आपको नजर आएंगे तो यहां पर अगर आपको ग्रुप बनाना है लेजर बनाना है करेंसी है बजट है सिनेरियो है वाउचर टाइप है क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं या स्टॉक आइटम से संबंधित कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको ये पूरा कन्वीनियंस मिल जाता है देख सकते हैं जबकि यहां पर हम आते हैं टैली ईआरपी 9 पर तो आपको गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पर ही सारी चीजें दिखाई देंगी जैसे अकाउंट इन्फो पर जाएंगे तो आप लेजर बना पाएंगे इन्वेंटरी इन्फो मैं आपको इन्वेंटरी इन्फो का यूज करके भी दिखा देता हूं अगर आप स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो you can free to create any kind of stock group लेकिन अभी हमें बनाना है स्टॉक आइटम तो यहां पर आ जाते हैं और यहां से आई बटन प्रेस कर लेते हैं और यहां से सिंगल हमें स्टॉक आइटम बनाना है जैसे मान लीजिए हमें बनाना है राइस तो लिख दिया राइस यहाँ पर एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर यूनिट बनाना कंपलसरी होता है जैसा कि मैंने बता रखा है तो यहाँ केजी कर देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे किलोग्राम लिख देंगे तो ये लिख दिया किलोग्राम किलोग्राम लिखने के बाद यूपीसी कोड देंगे तो यहाँ पर केजी किलोग्राम कर देंगे ये हो गया और यहाँ पे थ्री कर देता हूँ एंटर करता हूं एंटर करता हूं इस तरीके से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं स्टॉक आइटम ईआरपी 9 में बनाना बड़ा आसान है ये हो गया इससे भी ज्यादा आसान जो है टैली प्राइम में है तो पहले देख लेते हैं ये स्टॉक आइटम बना तो हम इसको कहां जाकर के देखेंगे कि स्टॉक आइटम बना है कि नहीं बना है तो आप यहां पर आ जाइएगा यहां पर आते हैं कई कई लोग क्या करते हैं स्टॉक समरी देखना शुरू कर देते हैं तो अभी तो हमने स्टॉक ना तो परचेज किया ना तो सेल किया तो स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो आपको कहाँ जाना है वापस से आ जाना है इन्वेंट्री इन्फो पर ये इन्वेंट्री इन्फो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा बस यहीं पर आ जाइएगा और स्टॉक आइटम पे जाइएगा ना और यहाँ पर डिस्प्ले देखना है तो डिस्प्ले और अगर चेंज करना है कुछ इसमें तो अल्टर तो ये देखिए राइस स्टॉक आइटम ऑलरेडी बना हुआ है देख सकते हैं तो ये तरीका है स्टॉक आइटम बनाने का दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप जब परचेस कर रहे होते हैं उसी वक्त स्टॉक आइटम बना ली जाए तो परचेस वाउचर में रहते हुए आप स्टॉक आइटम बनाते हैं अल्ट सी का प्रयोग करके ठीक है अल्ट सी का प्रयोग करके आप स्टॉक आइटम बना लेते हैं देखिए मैं बना करके दिखा भी देता हूं आपको यहां पर परचेस का लेजर आता है तो यहां पे परचेस का लेजर लगा देते हैं हम ओके ये हो गया परचेज अब यहाँ पर परचेज अकाउंट के ग्रुप में ये जाता है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराते हैं यहां पर आते हैं तो यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना होता है तो मान लीजिए अभी पल्स बनाना है तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस किया और यहाँ पे बना लिया पल्स ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया ना ठीक है और वहां पर आप gateway of Tally main menu पे जाकर के ही बना सकते हैं देखिए यहां पर इन्वेंटरी इन्फो पर प्राइम में क्या कहानी है प्राइम में यहां से जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा स्टॉक आइटम मिलेगा यहां से जाकर के स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक यहां पे मैं लिख देता हूं राइस तो ये राइस लिख दिया राइस ऑलरेडी मौजूद है इसमें कुछ और कर देते हैं लाइक कहता हूं एसओएपी सोप तो ये देखिए सोप मौजूद नहीं है तो ये सोप नाम का स्टॉक आइटम यहां से बन जाएगा ठीक है यहां पर आपको केवल यहां पे लिख देता हूं मैं एनओएस uh, नंबर ठीक है और यहाँ पे फॉर्मल नेम नंबर कर देते हैं और यहाँ पे एंटर करके और यहाँ पे एन जैसे ही टाइप करेंगे तो नंबर्स आ जाएगा और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो ये बन तो गया स्टॉक आइटम तो इसी तरीके से स्टॉक आइटम बनेगा अब जब भी देखना होगा तो कहाँ जाएंगे यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पर देखना होगा तो यहाँ पे अल्टर पे आ जाइए ठीक है अल्टर पे आए अब यहां से क्या करना है हमको क्या देखना है स्टॉक आइटम देखना है तो यहां से आ जाइए स्टॉक आइटम पर देखिए पल्स भी बना हुआ है राइस भी बना हुआ है और सूप जो हमने बनाया वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये स्टॉक आइटम वाला चक्कर है तो ये कहां से क्या बनेगा टेली प्राइम में ईआरपी e 9 में दोनों ही में आप देख सकते हैं तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाई थी मैंने तो इसको शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video